Egunon, arratsaldeon gabon, zer moduz? Ni bikain, gaur saltxero etorri naiz, kuskusero. Zuen oiturak ezagutzeko gogoz, ea ba, ea ba. Zer gozaltzen duzu, eh? Zerealak edo tostada. Eta asteburuetan buruetan zer egiten duzu, eh? TikTokak ala mendira joan, ala TikTokak mendian. Lasai, zait burua pitzatu, inundik inorare! <clears throat> Galdera horiekin gaurko idazlea hobeto ulertzen lagunduko digun kontzeptu bat aurkeztu nahi nizuen. Kostumbrismoa kostumbrismo, kostumbria, oitura, e? Eh? Orain ulertzen dire galderak? Baina kostumbrismoa murgildu aurretik, gaurko idazlea nor den argitu behar dizuet. Ez ezagun misterioa luzatu. Txomin Agirre zuen itzena eta ondarroan jaio zen mila sortzireun eta irurogitalauean familia xume batean. Eta zerrote zen gure Txomin? apaina. Ez noski, apaiza, apaiza zen txominagirre. Mila bederatzirun eta hogeian zumaian hiltzen bertan kapilau aritu baitzen hainbat urtez. Zenbaiten ustez, lehenengo euskal eleberri gilea izan zen txominagirre. Mila sortzirun eta laro gite zortziko hau lorea liburuarekin estrenatu zuen ohore hori. Hala ere, beste bi lanengatik da ezaguna idazlea, kresala eta garoa, bere garaiaren adierazgarri diren bi eleberri garren mende osoan zehar modernizazioaren eta tradizioaren arteko talka puri-purian egontzen. Modernizatzen, industrializatzen hasi zen gizartea eta moralaren gainberaren beldur ziren hainbat eta hainbat. Mende bukaeran, hainbat faktorek bat egin zuten Euskal Herriko bizimodu eta instituzioak zeharo kolokan jartzeko. Alde batetik, mila zortzireun eta irurogeita maseian, irugarren karlistadarekin batera foruak galdu zituzten egoaldeko lurralde historikoek. Bestetik, mila tik eta larogeitik aurrera asko areagotu zen industrializazioa eta fabriketan lan egitera etorritako migranteen eskudik aldatu zen egoera soziolinguistikoa. Hori dela eta, Euskal Urraldetan tokiko hizkuntza tradizioa eta erlijioa defendatzeari ekin zioten Euskaldun askok. Sabino Aranaren gidaritzapean, mila zortzireun eta mabostean sortu zen Eusko Alderdi Jeltzalea. Balio tradizionalen defentsa horretan literaturak ere parte hartu zuen, eta narratiba kostumbrista da horren adierazgarri. Obra kostumbristek jende arruntaren usadio eta ohiturak jasotzen dituzte, baina at! Zuek Instagrameko filtruekin bezala, nahieran moldatzen dute errealitatea eredu konkretu bat bultzatzeko. Hau da, eleberri kostumbristak ez du errealitatea imitatzen, baizik eta aurretik eraikitako balio sistema baten eredu ideala. Hau da, errealitateari argazkia atera beharrean, aurretik Photoshop eta filtroekin nahiera moldatutako argazki bati argazkia egiten dio kostumbrismoak. Ulertzen da horrela, idealismo horretan, erromantizismoaren zantzuak atzematen zaizkio. Kasu honetan, Txominagirrek euskal gizarteko sektore tradizionalei eskaini zien arreta bere bi liburu esanguratsuenetan. Arrantzalei kresalan eta baserritarrei garoan. Lehena bizkaiera zidatzi zuen agirrek eta bigarrena gipuzkeraz. Biliburuak kapituluka argitaratzen joan zen. Mila bederatzireun eta bi, mila bederatzireun eta bost artean lehena Euskal Herria aldizkarian, eta mila bederatzireun eta zazpi eta mila bederatzireun eta mabi artean bigarrena Rief aldizkarian. Aldizkariak moda modan zeuden gara hartan. Agirreren bi novela horietan pertsonaia planoak erabiltzen ditu idazleak, hau da, estereotipo hutsa direnak, eta garapen psikologikorik gabeak, baserritar zintzoa, aitari kasu egiten ez dion ardi galdua, jainkoari erabat emana dagoen alaba. Eta zergatik erabiltzen zituen alako pertsonaiaak? Ba, novelak interesgarriago egiteko ez behintzat. Izan ere, agirreren nobeletan ongia eta gaizkia, morala eta inmorala ongi bere izita daude. Ongiaren aldean daude pertsonaia erligioso, foruzale eta zintzoak, ogibide tradizionalari eusten diotenak, eta gaizkiarenean, iritarrak, indianoak, industrian lan egiten dutenak erligiotik urrunduak, erdaldunak. Alegiazko arran ondo herriko elizaren inguruan gertatzen da kresala, Angel eta maina ziren arteko maitasun istorioa da aria, eta amaiera zorion txua du. Era berean, aitzakia hutsa da arrantzale herriaren bizimodu tradizionala eredugarritzat agertzeko. Narrazio inozo samarra dela diote aditu batzuek, baina eleberri tankerako lehenengo lanen artean dagoen aldetik aintzindaria da. Hildo beretik doa garoa ere, landa giroan oraingoan, Oñatiko baserrian biltzen du agirrek katolikotasunaren, abertzaltasunaren eta euskararen balioetan oinarritutako bizi ikuskera. Baserri bizitzaren defentsa sutsua egiten du agirrek liburu honetan, hori krisian zegoen garaian. Iritik urrun gertatzen den bizitzak sendotasun moral handiagoa duela adierazten du Joanesen familiaren istorioak. Era berean, Bizitza gatazkak erlijioak solik konponditzakela agertzen da ere, malentxo protagonistaren ibilbidearen bitartez, komentuan amaitzen baitu. Agirrerekin, euskal literatura kartu zuen norabide kostumbristak luze irauntzuen, hogei garren mende erdira arte. Kostazitzaion euskal literaturari modernizatzea gero? Tira, nahikoa gaurko ezta? kitxo, kitxo, gogoratu, ez erabili filtro gehiagirik Instagramen. Biba, elbira!